Olá, eu sou a Ana Sofia, tenho 17 anos, tive, tenho um problema de visão e ah, pronto, porque como tenho esse problema de visão, utilizo algumas tecnologias, como uso um texto no meu telemóvel, no meu computador, a lupa, um quadro branco, um... Ah, uma um estirador, uma cadeira especial e todos esses equipamentos. Mas com a aquisição destes produtos eu tive mais concentração, mais motivação para estudar e mais uh, acessibilidade aos conteúdos, a mapas uh, e a coisas pequeninas que eu quero, que queira ler, a fazer testes, e essas componentes todas que me ajudam a desenvolver para a minha vida futura. No ano passado, no décimo ano, eh, eu penso que a turma em geral notou a diferença, porque nós não estávamos habituados nas outras turmas anteriores, temos assim uma aluna com certas necessidades específicas e foi, pronto, despertou-nos alguma curiosidade, o porquê dela usar isto, o porquê dela ter uma mesa específica para ela e essas coisas todas. Mas eh, eu penso que estas tecnologias são mesmo essenciais para a vida da Ana, para o aproveito escolar dela e a Ana é uma menina muito esforçada, procura sempre hum, procurar se nós vemos bem, se tem que se afastar um bocadinho Neste momento está a preparar um texto para a disciplina de literatura. Ana, que tecnologia estás a utilizar? Isto é uma lupa e eu costumo utilizá-la para ler coisas pequeninas e para, pronto, para ver mapas e coisas que não consigo ver muito bem. E o candeeiro? O candeeiro também é muito importante, pois fornece-me uma luminosidade perfeita faz com que não tenha tanto calor, o que antigamente tinha algum calor e ajuda-me muito em ver. Muito bem. Eh, em que outras eh, atividades tu costumas utilizar a lupa costumo, no teu dia a dia? No meu dia a dia eu costumo utilizá-lo também para ver eh, algumas mensagens. Muito bem. Neste momento. Neste ah, momento estás a receber uma. Sim. Sim. E consegues uh, ver perfeitamente com a tua lupa? Sim. Muito bem. Uh, então, uh, todas estas eh, tecnologias foram importantes para o teu desenvolvimento e para a, a tua autonomia e para conseguir chegar até este momento com um êxito na tua vida escolar, correto? Correto.